इंदौर की लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा वे लोकसभा सीट की चाबी तो अपने पास ही रखेंगी उनकी इस बात का मजा लेते हुए प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कहा आइए सुनते हैं चाबी अभी वो अपने पास ही रखेंगे और आपकी तरफ से कभी अरुण गोविल कभी सलमान खान तो आपके जो मेन स्ट्रीम के नेता हैं वो कोई नहीं है क्या लड़ने के लिए चुनाव दो प्रश्न है आपके एक तो ताई का है मैं हर वक्त हर वक्तव्य में ये बात कहता हूँ कि ताई हमारे इंदौर की धरोहर है और अच्छी है इसीलिए इतने दिन जीती हूँ पर मेरा सवाल है कि ताई इतिहास इस बात का गवाह है कि जो बुजुर्ग चाबी